Hai. Saya bukan superhero ya. Saya hanya manusia biasa yang gerak aktiviti mendaki dan berlari. Apa yang uniknya saya? Ialah saya suka memakai kostum tulang. Nak tahu kisah saya? Tunggu. Hai. Aku Tulamen. Kau tak tahu kenapa aku pakai macam ni? Kau nak tahu tak? Kau nak tahu tak? Ha, ini ceritanya. Aku bukan nak langsir sangat. Ha, ceritanya macam ni. Idea untuk wujudkan tulang main ni datangnya secara spontan. Pada satu hari, sedang lepak-lepak dan aku tengah bosan tak tahu apa nak buat, tak ada aktiviti. So aku nak adakan satu aktiviti untuk diri aku. Aku ni jenis yang tak duduk saja tanpa aktiviti. Di luar sana, ramai sangat yang pakai kostum-kostum superhero macam Spiderman, Superman, Batman. Yang mana watak tu dah ada, dah wujud. Watak made in USA. Aku ni fikir aku Melayu, Malaysia dah nak pakai watak yang dah ada. Oh, no no no. 2018 aku dah mula kumpul material untuk aku pakai untuk melengkapkan watak ni. Dan gunung yang pertama aku tawan adalah puncak Gunung Angsi di Negeri Sembilan. Cuba Percubaan kali pertama tu yang puncak Gunung Angsi tu, aku pergi hari biasa. Aku ambil cuti, aku pergi dengan rumah aku berdua. Sebab aku masa tu aku was-was sebab sebab iyalah watak ni pertama kali nak naik gunung. Orang terkejut ke? Orang marah ke? Aku risau. So kita naik berdua daripada kaki Gunung Angsi tu hari tu sampai ke puncak gunung dan turun balik kita berdua je, tak ada orang lain. Itu hari biasa, hari Kamis ke apa tak silap aku bila dah sampai bawah aku rasa huh, okey juga dan aku bersemangat untuk teruskan untuk tawar puncak ke puncak lepas tu dan lepas tu aku terus rasa strategi apa next gunung next puncak yang aku nak tawan minggu depannya aku pergi lagi tapi bukan Gunung Asi aku pergi Bukit Melati dekat Nilai Negeri Sembilan ha, masa tu ramai orang orang mula tengok aku apa benda ni? Mamak bertulang ni naik, naik bukit ni. Ada yang terkejut. Ada yang ambil gambar aku. So kat situ, aku lebih bersemangat. Rasa seronok, yakin. Seolah aku diterima oleh orang ramai. Dengan keadaan orang pun ambil gambar. Tapi kanak-kanak tu, setengahnya, cuak tengok aku. pada start 2018 tu, sampai sekarang ni, ada lebih kurang 33 puncak lah aku tawan. Bagi aku yang mencabar dan seronok, adalah Gunung Terus Madi kat Sabah. Puncak tu merupakan puncak kedua tinggi di Malaysia selepas Puncak Kinabalu. Kalau cerita pasal keistimewaan ni, setiap gunung ataupun bukit ada keistimewaan dia tersendiri. Next year, aku target aku nak tawan Puncak Kinabalu pula. Ada orang tanya, selesa ke pakai macam ni? Ha, jawapannya, aku selesa. Sebab apa selesa? Dah ini aku pilih sila selesa. Kalau kau tak suka, suka tiga orang lah. Yang penting aku suka dengan apa yang aku buat. Buat masa ni, aku ni lah satu-satunya tulang men yang mendaki dan berlari. Mendaki gunung ni, dengan minta ajar saja. Knowledge kena ada. Badan kena fit. Kena training. Jogging, naik basikal. Semua itu penting. Kalau tak buat benda tu semua, esok naik, naik, naik, naik. Hmm, pancit. Injet. Salah Lah mungkin ada yang dah tahu dan ada yang belum tahu so aku nak kongsikan sikit dalam pendakian ni ada siri-siri yang tertentu antaranya kat semenanjung ni ada siri G7 G7 tu ialah tujuh puncak gunung yang tertinggi di semenanjung yang ketinggiannya melebihi 7,000 kaki dan di Sabah Sarawak ada siri G5 iaitu lima puncak gunung yang tertinggi di Sabah dan Sarawak Antaranya Gunakan balu Diikuti dengan terus madi Tembu Yokon Itu di Sabah Dan dua lagi di Sarawak Iaitu Gunung Murut Dan Mulu Ha, aku nak pesan ni Kalau masuk hutan tu Mulut dengan capoi sangat Kalau capoi Ha, seribu ingatlah